King members, how the fuck? <laughs> didn't nigga over you at me? Back at the other, I got no video, man. Ella, gang members, man. Alright, look, man, look, man, look, man. Without wasting time, man, we got Kid L Utopia, and according to Google Translate, this second song is Panda Dot Tap. This what the name of the song look like on YouTube. You know what I'm saying? I see this when I when I like pulled up the uh, Kid L song, and I was like, what kind of weird song is this? You know, Judges always have like this weird artist. Like the videos just have so many views. This video has 7.6 million views. I had to check it out. I had to know what it was about because this is very interesting. I don't know why this video has 7.6. Looks like that's the only video on the channel. But hey man, without wasting time, we're gonna start with Kidel Utopia. You guys are having a great day. If you're new to the channel, please, please, please subscribe please, okay? Let's hit 150k subs. We're almost there, okay? I love you guys, man. Let's get to it. Get L Utopia. Flow Flow Magazine, hit me up. I'm trying to put out a song with a judge and rapper soon. You guys don't know who the rapper is, but you're gonna be surprised. It's gonna be a fire song. გავს უტოპია სამი და ცხრამდე კვადრატ შვიდს ფობია თუ მოხვალ ბიბისთან საკეთზე კოდია მთელი ღამე ვუთმობთ აერობიკას თითქოს ამორჩნის ვალვი ვალავი და ნიცი oh, სონი ბაგარდი გულში მაგე აველი მთელი ღამე მე შენ ზენონ ზემწერდი ცარ უნდა იშვიათი Hey, I like this. Hey, hey. ზუსტად ზონა მაშინება მე ხელს აღაგიშ იმ დროს მოყარხარ ყველაზე მეტად ასვისკენ რომანი შეფროს მენატრები როცა გათიშვამდე მაყვი დილის სოხზე მაფხიზლებ შენი ხმავერანალი ზო ამ ტაქსი ყველა პრიზ გარეშემი და შენთან პარკი მიდა გამენდე შენს ვინოს ვადრიალებ თავში somebody don't broke it out ah სიჯო შენს ხორცობურ წადი სამი და ცხრამდე გვაგაც შვიდს ფობია თუ მოხვა ბიბისთან საკეთზე კოდია თელი ღამე ვუთმობთ აერობიკას თითქოს დამორფინს ვავი ვალავი და ლეცი ტომსონი ბაგარდი გულში მაკიაველი თელი ღამე მე შენს ღემულზე ვწერდი რაც არ უნდა იშვიათი იყოს მახსოვს ყველა კადრი baby you know i hate it ჩაიში საცოდა ვოკადო ცოდა ვოკადო ვისაუ შენ თა როცა ვაპარაკო შესაძლოა სუფთქოში ვარ გაყვეული ვერ სიჯო პარადოქს ვიშ დამაშორებს გარმაზია თვალს ვემჭრის კანონი უდოდარა ვერცა ჩის ქსოვილი ვარ ბოი ბაბაიაგა ფატალიტი ბოი ჯიგი მაფაკა მე ავაფელ კეპარის ჰელმე ორი დღეს იმაზემ გია შენ გივილი მიდო რომ ჯერ ეს საფარი ბატო არის ცენტრი დედმა შავში ბარბი ვიცი რომ ჭირდები და ის ციკაბას როგორ გახდი შენც ისულ ახოდით ვარტელი ღამის სულ სამგანზია დიორი დაპაკონო ბასი დაღზე დაფესანა მა თუ ჩდეს ის მოგდის ამ სკრული ამჯერ დემინა საკეთზე გოდია წელი ღამე უთმობთ აერობიკას თითქოს ამოხსნის ვავი ვალავი და ლეცი ტომსონი ბაგარდი გულში მაგია ველი წელი ღამე შენზე ზემზე არ უნდა იშვიათი იყოს მახსოვს ყველა კადრი baby you know i hate andrize nikakutiela reservoir village that's fire and the actor actress is marshall Umiz, Umiadze. Damn, you Georgia, Georgia has some very very beautiful women, man. God damn, can't even hate on that. That was that was amazing, man. Kiddo, ten out of ten, hundred out of ten. That song was um, like I don't understand what it's saying, but i can listen to that shit all day, like without even caring what that shit says. I can just keep listening to that shit over and over and over. That was hard tonight, him my opinion. Okay. But now let's check out this Panda man. Let's see what he got for us. Okay. I'm out here fucking up the mic. Let me fix that. Okay. Oh, I get it. He's basically wearing a mask backwards. Uh, what? <laughs> that nigga just on a belly. Mmm. არ ვიცი მანამდე ეს როგორ ჩანდა მოგიტყობ თუ რატომ შეიქმნა პანდა მეორეა ისეთი ვინც ამას ხდება ყლეობა მარტივად რომ იყიდება ამიტომ გვინდოდა სტანდარტზე მეტი დავიწყეთ ახალი ექსპერიმენტი იქნები მე თქვენი ინტერნეტ გიდი დავნახოთ Facebook News Feed-ი ვოკალის ფოკარი არ უნდა მაგას მენელი ვერ არჩევს თუცა და მაგარს მინდა ნახვაზე აგიყვან რეში ოკოხა დავაიფანტე თუ პროდუქტს ვერ გიდი კაინო ტირი მარტივა ჩედენე შიშიმ ვირი თუ გინდა გადარჩეს აგერვარ გამი თუ დაგანარებია დაწერე ამი აა <laughs> რო ეცებო ვერ ნახავ ციქში ესეთი ტრენდია ჩვენ მარკეტინგში მომხედე ზამიკო ყველაზე გურმან შვიდლარად საჩეჭამ თუ იცი მურმან ასევე თუ გინდა ფულების დათვლა უნდა გააკეთო ესეთი გათვლა დაშტუკ დაგა დუკარატები მიდი გიყურებენ ემიგრანტები სლოგანში გავრითმე გული და ფული მე თვითონ გახლავართ კრეატიული გავიგე რა სწავ სიტყვა ექსპერიმენტი კუსთან ვერ დავწვევი ბატონოგია წამორა ვერ ხედავ ჰომოფობია მივიღეთ პოსტების ახალი პარტია რა გინდა შეჩემ შეხედე Artigan. Stop it, stupid, stop it, stupid, stop stupid, I don't understand why he's saying all this shit he's saying though. Well, you guys tell me like the history of ფიქრობ რომ პროექტში ხმობები ჩავდეთ და ალბათ შედეგიც ამიტო დავდეთ ახლა კი ის არის შემდეგი დური არისო ეგეთი რადიკალური რო რამე ერთხელაც დაფიქსი ძია თავისას ვინც ამბობს ათეისტია მე მაინც გონია რომ შენი ნება ჩამოკრა რო გინდა დანათლისება სიმართლეს უწება არსებობ ჯერაც ამიტო ფუცბელად ვამბობ და ჯერა არ უნდა YouTube-ზე ვიდეოს ნახვა რომ მიხვდეს აქვს სუდი გაძრახვა არ ვიცი მანამდე ეს როგორ ჩანდა გითხარი თუ რატომ შეიქმნა ბანდა მეცადეთ სათქმელი როგვეთქვა პირში კარგია თუ არ გაქვს სიახლის შიში stop it stupid stop it stupid stop it stupid stop it stupid stop it stupid stop it stupid stop it stupid stop it lie lie lie lie What the fuck? I can't believe I really like this song this much. Hey, stop it, stop it, stop it, stop it. Man, I love Georgia so much, man. I want to come out of judge one day. Ooh, that boy, <laughs> you see that shit? <laughs> <laughs> that was amazing, bro. That was beautiful. If you guys can hear all that, all that noise is the cats in the back, man. They be out here fucking up my videos. but hey, man, 10 out of 10. That was an amazing video. That shit was too fire. Too fucking fire both songs like i don't even know what to say really like the production on the songs was good the beat was good the flow was good like Georgia, you're just doing your thing, man. I fuck with it. I love it. Tell me some more songs in the comments. Subscribe if you're new. We got more songs coming today, so don't sleep. Wait for the next video, okay? I love you guys so much, and I'll see you in the next video. Let's get it. <laughs> Okay? <laughs> drink too much. Eh? I think I drink too much. Eh? I think I drink too much. Will you roll me a blunt so I can't cool off?